Ребят, всем привет! К нам приехали го гости из города на Это вот те гости, которым я помогала делать ремонт в квартире. Знакомьтесь. Привет. Привет. Андрей и Катя. Катя. Вот расскажите, как вам в Анапе, как вы сюда перебрались, почему решили? Ну, решили почему. Потому что здесь тепло. В первую очередь, здесь были уже? Был. Ремонт квартиры. И все. А Катя? Катя первый раз. <laughs> Какие отчаянные, да? Ну, а вообще, как вот, Катя, ты погуляла немножко, как тебе Анапа? Ну, Успела ее рассмотреть, ну, разглядеть? Я не поняла, потому что э, у себя в городе я уже знала, где покупать продукты, где это, ну, как бы здесь еще не, не отлажено все, поэтому как бы сложновато чуть-чуть. Угу. Ну, а, ну, а так нормально, тепло, фрукты. Ну вы всего здесь еще только... Третий день. Третий день. Да, На море, конечно, вы не успели да, сходить. не Пока разгребли все свои вещи. Хотя в первую очередь вы должны были попасть на море. Да, вот. ни разу на море нет. Так что смена часовых поясов, спать хочется. Кстати, а время сколько раз? часов разница. Ого, представляешь, как, да? То есть вы уже спать должны? Ну, ну да. <laughs> Если что, кроватка готова. Расскажите, почему решили переехать? Ну, экология нас, у нас... Э, Находку засыпали углем, получается, весь порт. А ну. Перевалка угля. Открытая э, перевалка угля, поэтому зимой у нас снег черный. черный. Прям реально черный А ты мне, кстати, не скидывала? Скидывала. Скидывала, да? Ветер дует, вот эти все угольные кучи сдувает, мелкая пыль вот эта да. черная. А там сколько вы, как бы родились там или сколько Нет, там ну, прошло? Сахалина, Сахалина. Сахалина, 12 лет, да? 11 лет в, Примор, в Приморском крае жили. Да. Угу. А почему Анапу именно выбрали? Ну, рассматривали побережье, вообще Черноморское. Угу. Ну, по ценам более-менее Анапа, ну и курорт. Э, Сочи там нереально купить. Я не знаю, то, что дорого, да? Да, ну, дорого, сколько конечно. надо зарабатывать у нас. Елена, а ты знаешь, я скажу правильно, что Сочи не выбрали. Куда-нибудь захотели бы и по этому серпантину катались бы. Геленджик тоже дороговато. И Плюс мне вот эти, если честно, горы мне не очень нравятся. А, да? А я наоборот. Тебе тоже не нравятся горы? Да, как-то... Ты имеешь в виду горы нас... вокруг или вот катаешься вот по этим всем? Да, мне... Перевал. Вообще, да? Мне не нравится. Угу. А Анапа здесь и цены приемлемые все-таки, да, цены нормальные. Ну, Кстати, а как сравнить, ну, если по сравнению у вас и здесь цены на продукты, вот вы покупали, на вот э, ну, на кастрюльки наверное, там и все такое? А, нет. ну, на дешевле. овощи, фрукты, конечно, дешевле. Дешевле, дешевле да. Ну, и, мясо... И, и, по качеству, конечно. Ну, мясо чуть-чуть дешевле здесь. Лучше, конечно. Чуть-чуть. Ну, здесь еще получается сейчас курортный сезон, в принципе, здесь... Да, потом цены немножко упадут. И, и по качеству мы Вчера сметану купили, курочку, сегодня бульон варила. Дети прям с удовольствием. Угу. просто бульон сварить, чтобы дети поели, как-то не очень. Вот. видишь, какой плюс, еще и подешевле тут. Ну вот. А по ценам, вот на, как у вас недвижимость тут и в Анапе? Вообще? Ну, у нас все зависит от района, но здесь тоже, да, по-моему, от района? Ну, конечно, ну, как ближе бы, да. к центру, тем да. дороже. Угу. Ну, у нас ну, в находке можно продать квартиру и в Анапе купить ну, предельно такую же так, ну вот, а теперь хочу спросить, я вам помогла с ремонтом, как вам ремонт в целом? Про мебель расскажите, мебель Глория, про фирму эту. Ну, ну Ремонт нам, вообще... Нам э, понравилось. И Алене, нормально. конечно, спасибо, то, что мы... Ну, Алена... Более все это дистанционно делалось, по телефону. И мы, и мы с Аленой незнакомы были, конечно, когда я мужу сказала, что я хочу написать Алене. Кстати, расскажи, как ты про нас узнала? мы... Просто наткнулась, да? Ну да, и стало, мне стало интересно вообще, что в Анапе, угу. э, так как я ни разу не была. И, и конечно, э, стала смотреть YouTube и всех блогеров, которые вот... Угу. И ты мне, конечно, за душу взяла, потому что так все просто, так душевно. Вот. И сказала Андрею, что вот э, вы еще семья, по-другому называется. Семейка Долбиковых, да. по фамилии, да. Э, вот. Говорю, хочу вот Алене написать, э, может быть, она возьмется нам сделать ремонт. Андрей говорит, ты что, ненормально? Ей это зачем надо вообще? <laughs> Я говорю, ну как? Ну я говорю, откажет, откажет, как бы э, за спрос э, деньги не беру. Конечно, Андрей был... Он был уверен, что ты откажешься. А я-то не отказала. Если честно, мне было очень-очень приятно, когда ты мне написала. Я думала, блин, человек меня не знает, просто знает э, меня по видео и доверила мне квартиру. Вообще, я, честно сказать, я прям летала от счастья. Мне была тоже говорила, Алена, да что тебе делать нечего? Кстати, мужчины, они одинаковые. Да, <laughs> поэтому была тоже так говорила. И, конечно, мы благодарны тебе. Алена, ну, самое трудное было, это то, что приезжала и как бы мебель живешь. Там же несколько приставок было. Да, ну приедешь, они то они допустим, говорят, мы завтра приедем, а потом говорят, а вы знаете, а еще диванчик не готов, <laughs> оказывается. Ты такой, блин, да, ну ладно. Но все равно было прикольно. Да, ты мне мешаешь. Вообще, в целом, было прикольно. Вообще, я не люблю сидеть дома, то есть мне за радость поехать. Влад, конечно, там кипишует, ты где там? <laughs> А мне это нравилось, то есть, поэтому, если что, обращайтесь. И Карену, конечно, большое спасибо. Ой, еще раз скажи, а что не знаю. И Карину большое спасибо. Тоже молодец, Андрей постоянно с ним созванивался, тоже угу. какие-то какие-то были вопросы. Все моменты по телефону решались, и как бы все аккуратно и... сделано. Ни споров, ничего, да, все прям. Да, это. и а, Алена нам, и Алена нам сделать. скидывала. Мне всегда было интересно, и она, она мне тоже скидывала угу. видео. Вот. А по мебели, конечно, я не советовала бы покупать у них. Фирма Глория, да, называется, да, фирма. кажется? Или... Глория мебель. Э, а, да, Глория мебель, ага. Ну вот, да. я бы не советовала там, и сборщики неадекватные, ну, в общем, мне не понравилось. Угу. Собирают так, как им нравится, а не так, как заказчику. Да. да. И... Спорят там, плюс на, на добавки всякие. Да, вот. еще обманывают то, что кухня все входила в стоимость, и сборка. В итоге они еще дополнительные услуги брали, дозвонились угу. до директора. Вот, выяснили, что дополнительных э, сборов не надо было ничего. Ну, в общем, обманывают. Брали 15% от стоимости кухни. Угу. То бишь, ну, то есть... входит полностью сборка, установка, все, что ну, под ключ. Да. Ну, а это везде же так, да? взяли деньги за врезку мойки, за подключение кранов. Там, ну, вот врезку для трубок, э, да. труб этих всяких. Да, то есть, э, в общем, об обман. Конечно, вот этим вас, наверное, она погорчила, да, как тебя особенно, ну, да? Да, нервов потратили. Да, я была очень разочарована. Ну, <clears throat> ну, Андрей объяснил, потому что, как бы говорит, и в находку мы переехали тоже, говорит, пока свой круг общения создали, э, говорит, и, и, и в Анапе также. Угу. везде нормально. есть люди хорошие, везде, ну и плохие. Да. Если не секрет, чем планируете заниматься здесь? Секрет нет? Ну нет, муж также будет ездить Я на работу. Расскажи, ты кем у нас работаешь? водолазом. водолазом. Круто. Я педагог, дошкольник. Пойдешь в садик, да? Ну, полгода посижу Сейчас дома, пос, посмотрю, там, как э, Наташа садик. будет адаптироваться угу. в школе, а, а там посмотрим. Угу. Ну, вообще дома не хочу сидеть. Ну, ну правильно. А что, к морю бы ходила пока каждый день? Нет, мне хочется <laughs> тоже общения хочется. Угу. Вот, и все равно какая-то копеечка на а себя. Не, не просить у мужа. да да да, да. Ну, в общем, я думаю, что она по вас не разочарует. Вот, особенно тебя, а ладно, Андрей был, а тебя. Ну, еще раз хочется большое спасибо, Лен, тебе сказать. Да, нет, а не за что. <laughs> Мне очень было приятно, что вам все понравилось в целом. Главное, что по мебели вот сказали, что нюансы, да, какие минусы, это не ко мне относится. Главное, что по ремонту. Поэтому, если вы хотите заказать какой-либо ремонт, обращайтесь. А мне здесь в комментах как-то написали, Ален, ты написала, э, как я помогаю людям и чем могу помочь вам. Типа, ты что-то не бесплатно делаешь, что так пишешь? Я думаю, вообще-то бесплатно, наверное, только сыр в а мышеловке, да? Ремонт да. нам обошелся, это говорит? Да, расскажи, Ремонт пожалуйста. Ремонт нам обошелся 120 ну, тысяч. Ну, за работу 120 тысяч. За работу и за материалы 150. 150 тысяч. Ну, материал угу. уже каждый сам подбирает, можно и в 300 уложиться, угу. можно и в 200. Как в общем, там... 270 вышла с работы и да. материал. Мебель не включая Нет, туда. Без отдельно, мебели, да. без бытовой техники. Угу. А, и бытово... а э, санузел, там унитаз тоже нет? Это Отдельно? санузел, а, унитаз, а, то есть все входит. Да, душевая, все, да, входит? Угу. Ну, конечно. Ну, то есть нормально, да, цена, наверное? Нормально, как вот? В принципе, Если не секрет, 20, да. 27 квадратов. 27. Ну, По цене не скажете? цене. Ну, а смысла нету, Мы потому на что... стадии э, строительства да, у, э, брали... Если сейчас покупать, то есть они сейчас за такую цену не купят. Угу. Ну, Уже говорить. было этажа 4 построено. Угу. Мы брали тогда за 43 тысячи квадратный метр. А, ну да, сейчас таких цен нет, А конечно. сейчас, ну, оно уже больше 50 тысяч. Да. 56. 56, 58. да Что-то такое. А вы ждали долго, когда построится дом? года полтора, наверное. Ну да, говорили за год, угу. ну там всегда плюс-минус э, полгода. Обещают. Ну это да, везде так, быстрее, да? да? Это везде так. нет. минус а, нет. Минус <laughs> нет? <laughs> Только плюс. Они всегда обещают быстрее сделать, но... Ну. Да, ну в принципе не так уж Главное, долго. что сдали, все как бы, угу. ну... Если вот люди, поскольку ждали-то, Таня с Колей? свою квартиру тоже очень. Ну, метеора мне тоже как-то так. Э, конечно, э, мы смотрели рекламу, то, что они, конечно, там... В рекламе красивее, боль, Да, больше приукрашено. Ну, это реклама. Не, много не соответствует то, что было заявлено. Не, ну, даже. Ну, в общем не, не, то, что, не то, что реклама, а заявлено было. Угу. Вот. Поэтому тоже как-то чуть-чуть есть разочарование. Стяжка полов мы смотрели с тобой в других квартирах, были ужасны. Помнишь, аж ноги сломать можно было? А тут она идеально ровно Нет, была. Ну, нам Фасады дома ну, шикарные. Ну, нам прям. не с чем Смотрится дом красиво, конечно. Да, вообще прямо. Мне кажется, он самый красивый, наверное. Один из. Да, как бы темный цвет такой, как бы богато смотрится. Будешь в гости приезжать. Да. Ну. Ну. В общем, вот так вот. Такие, такой вот отзыв мы получили. Будут какие вопросы задавайте, спрашивайте. И пока.